A campus for... Un campus para... Viajar. Crecer. Discover. Divertir. For a better you. Aprender. Compartir. To now. To grow. Alcanza. To have Formarse. To live. Para superarse. To travel. Para descubrir. To share. Voyager. To learn. Crecer. ¿Vienes? Are you coming? ¿Me vienes? ¿Vienes?